Le Grand Buffet, bar sałatkowy, Cliff Gdynia za chwilę wejdę coś zjeść głodny jestem niemożebnie jakiś bar sałatkowy Cliff w Gdyni oczywiście Cliff to jest galeria, bar sałatkowy pierwsze piętro Cliff w Gdyni i za jedyne 3,5 dyszki masz kawkę i jedzonko i jedzonko na wagę byłem głodny, wziąłem trochę więcej mięso trochę słone ale w sumie ok jak jesteś głodny i po godzinnym spacerze nad morzem to wszystko ładnie zjesz bar sałatkowy Cliff, Gdynia Totalna samoobsługa Jem ładnie dalej Mięso trochę przypomina mi królika albo jakąś cielęcinę w każdym razie pod względem przyprawienia kawkę musi poczekać Teraz zjem danie główne a okolica tego baru sałatkowego w klifie wygląda tak czyli na wprost masz Quicksilver Denikler i bar sałatkowy jak podążasz za moją restauracyjną twórczością to pewnie domyślasz się, że zjadłem wszystko nie mogło być inaczej te kawałki to tylko jakiś tłuszcz którego trochę nie daje rady pozostała jeszcze kawka jeżeli nie daj Boże kiedyś trafisz do baru sałatkowego w Gdyni pierwsze piętro Cliff niedaleko od Danny Claire to na pewno ma sens tutaj zjeść niecałe cztery dyszki za dość przyzwoity obiadek Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia 5 luty 2016 rok